Cześć, jestem Bodon, dzisiaj gram sobie w piki, zostawcie łapkę, górę, suba z dzwonkiem, żeby was nie ominął żaden film. Lecimy. Dobra. Idziemy otworzyć tą na dworze. Muszę dookoła przejść. jakąś kartkę zebrałem. Zadziałaj mi, dobra. zębatka. Dobra. Dobra. Idziemy. Mhm. Dobra, jesteśmy z powrotem już w kolejnej yy, rundzie. I mamy żółty klucz. Którego nie mogę podnieść. Co jest? Dobra, już mogę. Uciekam, eee, uciekam, uciekam, uciekam, uciekam. For you. Trzeba uciekać. He, he. Dobra. Zielona karta, tak. W ogóle jest pierwszy odcinek z Robloxa. Yy, bo... To znaczy był... Już był jeden odcinek z Robloxa, próbowałem z Pickinsona. Ale niestety mi się nie udało. Bo się okazało, że mikrofon mi nie działa. Yy, napiszcie mi w komentarzu, co mogę zrobić, bo mikser, y, mikser dźwięku nie działa y, w tym, w tym, w tym, na OBS-ie. Napiszcie jak to naprawić, bo, bo mam to popsute. Nie mam jak nagrywać na komputerze, więc nagrywam na telefonie. Ale mam nadzieję, że wam się i tak spodoba odcinek. Tak, pierwszy mój film. No właśnie, dziękuję za, y, za te wyświetlenia za, za 15 łapek górę z, yy, yy, 15 łapek górę e, w szorcie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo ja nagrałem szorta. Przepraszam, że też nie jestem aż tak energiczny. Zagłosiłem grę. Dobra, proszę. Dobra. Więc trzeba polecieć do kolejnej rundy. Oczywiście tutaj się zrobi cięcie. Dobra, już jestem. Było cięcie, bo musiałem was nie zanudzić tym czekaniem, e, żeby wybierać mapy i wybierać tym czymś. No, już jesteśmy. Czas zacząć dalej. E, mamy dom mi się to nawet podoba, bo lubię tą mapę dom w Pigini. Tak, y, tą kartkę to nie ma co brać, bo, bo nie ma sensu. Bo po prostu e, nic ona nie daje, a po prostu ja e, chcę przechodzić tą mapę, a nie robić kupoty ludzkie, które są potrzebne. E, tutaj jest potrzebny klucz francuski. A tutaj W, no, dobra. Ehm, jakoś... Dobra. Idziemy na dwór, bo... Bo to będzie najlepszym rozwiązaniem. E, rozwiązaniem, dokładnie tak. E, nic tu to widzę, że nie ma. E, dokładnie tak, więc no, spoko. E, 7 minut odcinka już trwa. Powiem wam tak. Mój pierwszy film, wiem o tym, nie był najdłuższy. No ale y, drugi chcę nagrać y, dłuższy, bo to naprawdę jest drugi, tylko wtedy był short i to był mój pierwszy short. Myślę, że na spokojnie Robloxa będę mógł na, na telefonie nagrywać. Dzisiaj też ogarnę. E, napiszcie co się dzieje. Z, to znaczy jest dobrze. Dobra. No jest już... Dobra, mam, mam, mam klucz francuski, dobra, mam klucz francuski żeby nie spadł tylko. Mam klucz francuski. No i gratulacje, już idzie pigi. E, tutaj wręcz jeszcze e, klucz francuski będzie potrzebny. Przepraszam, że ja nie mówię nic teraz. Ale po prostu Piggy mnie goni. Dobra, wszystko jest załatwione. Na szczęście. Teraz na górę. Pierwszy film myślę, że takie 15 minut będzie trwał. To znaczy drugi film. Ale pierwszy odcinek z Robloxa myślę, że takie 15 minut, 14, coś takiego będzie gicior. Pewnocha. Wynocha, wynocha, wynocha. Jak mówię... No właśnie, będę robił dzisiaj, e, myślę, że banner jeszcze na kanał. No i mnie zabiła Piggy, no i nie zdał. Muszę zrobić cięcie. Dobra, już jesteśmy, tak, już się skończyła runda. I mamy tą mapę. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy. Um. Dobra. A i napiszcie, czy, e, czy e, zrobić prywatny serwer, po to, żebyście ze mną mogli normalnie grać. W, e, na przykład w Robloxa coś tam. Dokładnie tak. By było fajne. Jeszcze za nubek. Za nubek. Kaszancie chyba widzi wyjście. Tak mi się zdaje. Nie wiem gdzie on idzie. Jeju. Ah. Typie. Typie jest otwarte. Otwarte. Nie wiem czy to jest Polak, ale napisałem otwarte. No co za... Za nie... Dobra. Zrobię cięcie. Dobra. Już jesteśmy. Eee, tak. I czysta mapa. O! Chapter 11. Odpust. A. <laughs> Mi się pomyliły mapy, dobra. Eee, ósmy chapter, dobra. Czyli cel. Piękny, piękny cyrk. Otwórz, tak, dobrze, dobrze. For me. A i niech to Aj, niech to, niech to, niech to, co niech to. Myślę, że dzisiaj będzie sporo filmów na kanale. Tak mi się zdaje. Wczoraj to były jeden film i jeden short. Z powodu takiego, że e, popołudniem wczoraj założyłem kanał, a nie rano, więc no mniej było filmów. nie jak zwykle mi pigi, no ale co się dziwić. Co się naprawdę dziwić. Nic się nie dziwić. No, nie trzeba. Dobra. E, idziemy. Potrzebuję deskę. Kto ma głupią deskę? To jest pytanie. Pewnie nikt nie ma. Żółty klucz, żółty klucz się mi przyda. Bardzo, bardzo dobrze, że mam żółty klucz, bo mi się bardzo, bardzo przyda. A jak bardzo? Nie wiem. Dobra. Idziemy. No i pigi. Dobra. Dobra. Muszę naokoło. Niestety. jak zwy... Dobra, dobra. Dobra, ja mam dzień zaglądanie. Papa, do widzenia.